三者，呃，他是夏达，对夏达他是就是毕业于就是台大收音系之后呢，就是之后他就开始去澳洲，跟他朋友一起去当背包客一个月之后，他就觉得他很喜欢摄影。 打他，暑假打他都叫阿达，所有人都叫阿达，要不就是打死，但是叫阿达就好了。我今天要讲其实摄影，我没有办法在五分钟之内教大家有关技术方面的问题。我只是想说，为什么我想要接二代？对我像很多人都是这样，就是我在澳洲拍到一张照片啊，其实这个心情就像我当初买到我第一台相机、拍我第一次成绩一样，我就觉得其实刚一样，非常的雀跃，我终于有台数位相机了。虽然说才一千五万两千块，跟当年的数位摄影机在那时候的台币价钱。 可是呢，因为我的手机，我在刚刚开始所拍的照片大概百分之八十都是这种东西是尸体。然后这边是我们就是历年来就是台湾毕业的一些学弟，他们就是每年都会有这样的照片出现，那也都是我去帮忙拍。这是很好玩的，因为我本身其实在去澳洲之前，我本身就喜欢骑脚踏车，本身喜欢色，所以我买 D 四十之后，不管去哪里我都带。着。就是去骑花东两百 K 的时候，我背着 D 四十去骑两百 K。 就是我觉得就是一种坚持，不要买就是要就是要来用。那这里是在澳洲的时候，就是看到其实去记录摄影，其实一种对很多人来说是一种记录。我不是要成为那种顶尖的那种，就是要拍出那种大师级的照片。希望可以把我记录的东西带给大家。所以我今天所有包全部都是照片，没有字，因为这样子比较好控制嘛。如果我想做，哈哈那就是我们去澳洲时候的行行囊，但是但是。 在帐篷，我们是就随地搭帐篷。然后就是我女朋友，她跟我问我说，她想陪陪看，因为其实这东西大概百分之九十九时间都要陪葬。然后我在当地遇到一对德国人，他们看到我就说，背景应该很强。对，因为没有人会想要这样子做。那也因为这样，我带了我的单眼相机到处走，其实它还是有它的好处，可以拍出比较好一点的画面，因是它会变亮。就是如果当时没有带单眼，我可能就要怕就是。 可以描绘出不同的照片呈现，那也有像这种，因为我很能手，也会喜欢拍动物。当然是我希望拍的是活的啦，然说我刚刚拍百分之八十全部是死的，这是一个很麻烦的事情。但是总是要练习。那这只猫型很大，大家看到，它是一只真的。野猫。然后这也是在台湾我去拍的，是在台大拍的。摄影不知道大家。有 对，然后就是从远到处都看得到，但是虽然说到处看得到，好像我我算了算，对， <laughs> 就是到处看得到，但是其他是很可爱。然后这只是猴头，呃，有时候我觉得照片不是仅仅要让人家看可爱的地方，像左边这只，它其实是皮肤病，然后它也刚生过，所以看到它有个毛囊突出，就是会想要表达一些比较不一样像这次是我去今年的枕头大战。 镜头整容大战，因为是在地带日本大地震之后，所以他们想要就是卖整容来捐助给世界展望会，来来帮助日本，所以我们就有办了这样的活动。然后上面是第一次在中正纪念堂打一打，打一打，然后警察都来，因为没有申请，然后就一边打一边被赶，一边打一边被赶，所以说想打察的都打太少。然后这是第二次，可以看到被打，在中间都被打都是外人，所以我们台湾人就非常团结。然后这是。 对，就是我们主要就是希望可以把公益的一种心情，或者环保的一种心情带给大家，一种信念。那这个相信大家应该非常的看得出来是哪里， <laughs> 看不出来吗？看不出来吗？对，没错，这是我上次来拍的。对，就是不会，不会，不会，不会这样子。他每次都躲起来，包的。但是重点是带出一种感觉，这里是带出一种感觉，这边是。 受伤的动物，它们可能因为人为的问题，或者是一些自然的啊变化，它们受伤那这些讯息如果能够带多带给很多人，像这次我去进滩的时候，你看去拍照，这是我们沙滩。其实很多不是人丢的，因为会有潮流带过来。但是我觉得就是需要带出来给大家一个讯息，不是只要拍美的照片，你要拍一些就是真实的东西，大家知道。然后就是。 我们还是要秀一下自己的设备，上面是我，下面这是摄影人心中都有一个大号， <laughs> 大家都想要买一个大号，但是都买不起，都没有。对，然后最后还是一样回到最刚开始这一张，我希望就是带给大家一个感觉，就是你想要做什么，就是要有要记住当初原本的那个感，觉。就像就是最近那个 John Walker 为为了郑导演他的那个一个皮肤，就记住你原来在哪里。 对，我觉得这是非常重要的一个讯息。我不是只是要讲摄影，而是要让大家知道这种形态。